我的朋友思思，自从诊断是前庭神经功能受损引起的眩晕之后呢，就很疑惑，是不是所有的这种类型的眩晕都是一模一样的表现呢？其实，周围性的眩晕有非常多不同的亚类，譬如说良性阵发性位置性眩晕，又叫耳石症。 就是一个非常常见的类型，它往往呢与我们的头部位置的改变密切相关。头部位置一变化，就容易引起短暂的剧烈的眩晕发作。另外还有一种呢叫前庭神经元炎，前庭神经元炎呢，我们通常认为是病毒感染了前庭神经所导致的。而这种情况发生的时候呢，眩晕往往比较持续，需要我们使用一些药物才能缓慢的好转。还有一种叫做。 梅尼埃病，梅尼埃病呢，往往除了眩晕之外呢，还会出现听力的下降以及耳鸣的表现。还有前庭性偏头痛呢，也经常会引起患者眩晕的表现。而除了眩晕之外呢，这种情况还会往往合并偏头痛的发生。所以，如果像思思这样怀疑是前庭神经功能受损所导致的眩晕的时候呢，一定要注意及时的专科就诊。 找清楚自己眩晕的具体的原因，才能够更好的对症治疗哦。